well well خوب به خوبی well I can swim well I can swim well I can من می توانم swim شنا کردن well به خوبی یا خوب I can swim well من می توانم به خوبی شنا کنم I can swim well I can swim well This engine works well. This engine works well. This این engine یعنی موتور یا دستگاه یا موتور ماشین works کار می کند چرا گفتیم کار می کند به این دلیل که work یعنی کار کردن اس سوم شخص گرفته works یعنی کار می کند اشاره میکنه به this engine this engine این موتور works کار می کند well به خوبی یا خوب this engine works well این موتور به خوبی کار می کند this engine works well This engine works well.